nego, desisto, penso e sinto, existo, conflito, quero, insisto, nego, desisto, penso e sinto, existo conflito. Quero assim, insisto, nego, então desisto. Penso, mas antes sinto, existo neste conflito. Eu nego, eu nego, superego quando gangorra do meu ego Eu sofro com o meu quero Não supero, não supero A gangorra do meu ego Não supero, não supero A gangorra do meu ego Quando o id diz eu quero, na gangorra do meu ego, eu sofro com o meu quero, não supero, não supero a gangorra do meu ego, não supero, não supero a gangorra do meu ego. Eu quero assim, insisto, nego, então desisto. Penso, mas antes sinto, existo neste conflito. Eu nego, eu nego o supereco quando o id diz eu quero na gangorra. Do meu ego, eu sofro com o meu quero. Eu quero, não supero a gangorra do meu ego. Não supero, não supero a gangorra do meu ego. Eu quero.